pimpinan saya Anwali gerak gerak dari kanan gerak kencang depan gerak teruskan tegak gerak berdoa mulai Tahu kalian jangan di situ kenapa? Ada kanan, gerak. Luruskan. Tegang, gerak. Pada Dewan Juri, hormat, gerak. tegang gerak. Istirahat di tempat, gerak. Laporan Siap. Siap, iya. iya, gerak. Hormat, gerak. gerak. Istirahat cepat, gerak. Siap, iya, gerak. Hitung. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, siap, gerak. bien. Maya cantik. Maya cantik. Balik kanan.